Тэд өвдөх болно. Тэд чарлах болно. Нас бий гүцээгүй ирвэхэ хитрхи яшигтай санагдахгүй. Мөсөн устгалын гайхамшгийг мэдэр. Би үхэл амьдралын заагийг бүдгэрүүлэх гэж байна.